Меня зовут Рустам Кубик. Человек, который пытается философствовать с краской и валиком. Я думаю, во многом на меня повлияло художественное училище, в принципе, и техника, и, и какая-то колористика, и четкая последовательность по стопам Сезана пришла оттуда. Хочется делать что-то масштабное, брать на себя какую-то новую ответственность. Было страшновато работать на высоте девятого этажа, как бы новый опыт рисования на девятиэтажной стене, подниматься выше, выше обычного. Запомнится приход зимы во время моего рисования. Меня эта работа некий сюжет, показывающий, как, как человек растет, становится взрослее, и у него появляются какие-то серьезные взрослые задачи до тех пор он учится, что-то изучает, познает и, и как-то зреет и определяется в жизни. Думаю, главный смысл искусства в призывании к хорошему. Призвать человека к хорошему